Отсвинело лето васильковое Оголились рощицы берез Ветер в ветки, словно в цепь закованный Злобным псом рычит в долине грез расплескалось мелкой каплей золота Самых нежных утренних лучей И душа звонит в небесный колокол В мир, где я свободен, я ничей когда пропели петухи. Встану на колени я с молитвою, Господи, прости мои грехи. Там живет она, с Творцом повенчана, Не Непоколебим ее покой. женщина, чтобы я на свете жил такой. Там чиста, кристально и невинная, будто бы сошедшая с икон. От меня к душе дорога ко мне один поклон. В храм зайду с незапертой калиткою, В час, когда пропели петухи. Встану на колени я с молитвою, Господи, прости мои грехи. почувствую, как она коснулась моих плеч. И спокойно станет так и грустно мне, И начнет огонь мне сердце жечь. Как же мне сберечь благую чистую Среди грязи жизненных грехов, Что цеплялись за меня неистово Тучами липучих репехов. В храм зайду с незапертой калиткою, час, когда пропели петухи. Встану на колени я с молитвою, Господи, прости мои грехи. Господи, прости мои грехи.